فقط 51 ثانیه مونده چی میبینی؟ دو تا سیم هست یکی قرمز یکی سیاه سیم قرمز رو قطع کن یکم کلیشه ای نیست؟ بهت میگم سیم قرمز رو قطع کن باش